Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı, yaradıcılıq yolu Qədim Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açan Cəlil Məmmədquluzadənin ailəsi firavan yaşamasa da, atası Məşədi Məmmədqulu övladının təhsil almasına xüsusi diqqət yetirmiş, onu kiçik yaşlarından Mollaxanaya qoymuşdu. Mollaxana təhsili səmərəsiz olmamışdı. Xatirələrindən, eləcə də əsərlərindən məlum olur ki, Onun burada oxuması fars və ərəb dillərini mənimsəməsinə, müsəlman şərqi barədə təsəvvür qazanmasına əhəmiyyətli təsir etmişdi. O, təhsilini Naxçıvan şəhər üst sinifli məktəbində davam etdirmişdi. Lakin onun fikri inkişafında, dünya görüşünün formalaşmasında Qori müəllimlər seminariyasında aldığı təhsil mühüm rol oynamışdı. Seminariyanı uğurla bitirən Cəlil Məmmədquluzadə təxminən 10 il İrəvan quberniyasının və Naxçıvanın kəndlərində müəllim işləmişdi. Kənd həyatını, insanları dərindən müşahidə edən gənc müəllimdə bədii yaradıcılığa böyük həvəs yaranır və ilk qələm təcrübələri meydana çıxır. Bir müddət hüquq orqanlarında çalışsa da, bu iş onun ürəyincə olmamışdı. Xəstə xanımını 1903-cü ildə müalicə üçün Tiflisə aparan Cəlil Məmmədquluzadənin həyatında yeni səhifə açılır. Burada o, görkəmli ictimai xadim və ziyalı olan Məhəmməd Ağa Şaxtaqlı ilə görüşür. Onun təklifi və təkidi ilə Tiflisdə qalıb, naşiri olduğu Şərqi Rus qəzetində çalışır. Mətbuat və qəzetçiliklə bağlı təcrübə toplayan Cəlil Məmmədquluzadə Poçt qutusu, Kişmiş oyunu hekayələrini, çoxlu sayda məqalələrini Şərqi Rusda çap etdirir. Qəzet bağlanandan 1905-ci ildən sonra o Ömər Faiq Nemanzadə və tacir Məşədi Ələsgər Bağırovla birlikdə Şərqi Rusun mətbəəsini Məhəmməd Şaxtaxtlıqdan alır. Qeyrət adlandırdıqları bu mətbəədə bədii əsərlər, tərcümələr və s. çap olunur. Tiflisdə çıxan qəzetlərlə əməkdaşlıq edən Cəlil Məmmədquluzadə bədii və publisistik yaradıcılığını davam etdirmiş və oğlanlar üçün açdığı məktəbdə müəllim kimi çalışmışdı. Artıq zəngin təcrübə toplamış yazıçı və publisist kimi tanınan Cəlil Məmmədquluzadə fəaliyyətini genişləndirmək, xalqı, vətəni üçün daha faydalı iş görmək üzərində düşünürdü. Bu düşüncənin nəticəsində təkcə xalqımızın deyil, qonşu xalqların, bütün müsəlman şərqinin milli oyanışına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən Molla Nəsrəddin jurnalı yarandı. İlk nömrəsi 7 aprel 1906-cı ildə nəşr olunan bu jurnal ictimai həyatın bütün sahələrinə, Rus hakimiyyətinin ağır müstəmləkəçilik siyasəti, xalqın dözülməz həyat şəraiti, elm və təhsil, din və dil məsələləri, qadın azadlığı və s. ardıcıl münasibət bildirir insanların maariflənməsində misilsiz rol oynayırdı. Cəlil Məmmədquluzadə 1920-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Təbriz şəhərinə gedir. Təxminən 9 ay Təbrizdə yaşayan ədib çox cəhətli fəaliyyət göstərir. Molla Nəsrəddin jurnalını nəşr etdirir, Ölülər əsərini tamaşaya qoyur, ziyalılarla vaxtaşırı görüşərək mədəni marif işlərinin həyata keçirilməsində onlara yardımcı olur, ictimai işlərdə daha yaxından iştirak edir. Bakıya dönən Mirzə Cəlil özünü fəhləkəndli dövlətə adlandıran Sovet hakimiyyətinə böyük ümid bəsləyir. İctimai mədəni işlərdə fəal iştirak edir, yeni hökumətin həyata keçirmək istədiyi tədbirləri redaktoru olduğu Yeni Yol qəzetində müdafiə və təbliğ edir. 1922-ci ildə yenidən nəşrə başlayan Molla Nəsrəddin cəmiyyətin tərəqqisinə mane olan nə varsa kəskin tənqid edir. Lakin böyük humanist və demokrat olan Cəlil Məmmədquluzadənin yeni quruluşa bəslədiyi inam və ümid tədricən əriyib yox olur. Həqiqi demokratiya və insan azadlığına qənim kəsilən Sovet hakimiyyəti Mirzə Cəlili və uzun illər redaktoru olduğu jurnalı gözdən salır. Ədib haqsız təzyiqlərə məruz qalır. O, 1931-ci ildə vəfatından bir il əvvəl jurnalın baş redaktorluğundan imtina edir. Bədii yaradıcılığa kənddə müəllim işləyərkən başlayan Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povesti ədəbiyyata qüdrətli bir sənətkarın gəldiyindən xəbər verirdi. O zamanki Azərbaycan kəndinin və kəndlisinin vəziyyətini, həyat tərzini, düşüncəsini parlaq boyalarla əks etdirən bu əsərdə ciddi ictimai problemlər qaldırılmışdı. Bu problemlər insan talelərini yığcam, amma ibrətamiz təsviri ilə diqqətə çatdırılır. Yazıcı povestdə xarakter, davranış və həyata baxışı ilə bir-birindən kəskin fərqlənən surətlər qrupu yaratmışdı. Bunlardan biri hakim təbəqəni və onun əlaltılarını təmsil edir. İkinci qrup yoxsul və hüquqsuz insanlardan ibarətdir. Birinci qrup sadə insanların üzərində ağalıq edir, ədalətsiz, zoraki əməlləri ilə bu müdafiəsiz insanların haqqını tapdalayır, hər cür zülümü onlara rəva görür. Xeyrxax Məmməd Həsən əmi, qeyrətli Zeynəb Xudayar bəyin zülmünə tuş gələnlərdəndir. Qlavaya, qəzaya, digər hakimiyyət adamlarına arxalanan Xudayar bəy kətdası olduğu kənddə kimi istəsə cəzalandırır. Nə Məmməd Həsən əmi, nə də güclü iradəsi olan Zeynəb ona müqamət göstərə bilir. Milli mənəvi dəyərlərdən üz çevirən Xudayar bəyin öz ailəsindəki davranışı da heç bir əxlaq çərçivəsinə sığmır. Cəlil Məmmədquluzadə kiçik hekayənin böyük ustadıdır. Kiçik həcmli hekayələrində ciddi ictimai mətləbləri, cəmiyyəti düşündürən mühüm sosial-siyasi məsələləri adi məişət mövzusu zəminində böyük sənətkarlıqla ifadə etməsi onun yaradıcılığının özünə məxsusluğudur. Adi poçt qutusundan istifadə qaydasını bilməyən Novruzəlinin poçt qutusu, mövhumatın təsiri ilə aciz bir vəziyyətə düşmüş Usta Zeynal, mühüm siyasi hadisələr, inqilabi mübarizələr dövründə yaşasa da, hürriyyət kəlməsini yenicə eşidən, qəflət yuxusundan ayılmayan Kərbalay Məhəmmədəlinin İranda hürriyyət və digər kiçik adamların taleyi, hüquqlarının müdafiəsi, vətəndaş sənətkarı ciddi düşündürmüş və narahat etmişdi. Azərbaycan qadınının faciələrlə dolu həyatı və bunun səbəbləri humanist yazıçının hekayələrində İranda hürriyyət, xanın təsbihi, konsulun arvadı, Molla Fərzəl və s. ardıcıl diqqət yetirilən mühüm problemlərdəndir. Onun qadın qəhrəmanları çox güclü qüvvələrlə qarşı-qarşıya gəlirlər. Onlar bəzən ədalətsiz hakimiyyət nümayəndələrinin, bəzən də ikiyüzlü qazi və mullaların təqiblərinə məruz qalırlar. Yazıçının Sovet hakimiyyəti illərində yazdığı hekayələr mövzuca rəngarəngdir. Onlardan qadın azadlığı, ilk ər, qiyamət, dilin təmizliyinin, xəlqiliyinin müdafiəsi, şeir bülbülləri, sirkə, bürokratizmin, süründürməçiliyin tənqidi, qəza müxbiri, ucuzluq və s. problemlərin bədii həlli verilmişdi. Ədəbiyyatımızın zəngin ənənələrindən ustalıqla bəhrələnən yazıçının qiymətli dramaturji irsi vardı. Bu dramaturgiya dərin ictimai mənası, mühüm problemləri əhatə etməsi, parlaq realizmi və orijinal bədii keyfiyyətləri ilə seçilir. Yaşadığı zəmanənin ictimai eyiblərini, ziddiyyət və konfliktlərini hərtərəfli qavrayan sənətkar dramatik əsərlərində onları məharətlə əks etdirməyi də bacarmışdı. Bir tərəfdən təsirli satira, sarkazm, digər tərəfdən komizm, gülüş bu əsərlərin ideya məzmununun əsasında dayanır. Faciəvilik yazıçının komediyalarının ruhuna hopmuş, onlara fərqli rəng çalar vermişdi. Dramatik əsərlərinin əksəriyyətinin tragikomediya adlanması da məhz bununla bağlıdır. Müəllifin ilk qələm təcrübəsi olan Çay dəsgahı 1889 nəzmlə yazılmış allegorik dramdır. Yazıçı nə bu əsərin, nə də ondan 3 il sonra yazdığı Kişmiş oyunu piyesini çap etdirməmişdi. Məşhur Ölülər tragikomediyası bu əsərlərdən xeyli sonra 1909-cu ildə çap olunmuşdu. O, müəllifi ömrü boyu düşündürmüş, narahat etmiş ciddi problemin, fanatizmin və cəhalətin törətdiyi bəlaların əleyhinə yazılmış əvəzsiz sənət əsəri idi əsərdəki İskəndər Şeyx Nəsrullah xətti Cəlil Məmmədquluzadəyə mənəvi əsarətin acı təzahürlərini, aydın, vətəndaş ziyalı mövqeyinin çətinliklərini və üstünlüklərini göstərməyə imkan vermişdi. Bədii həlli verilən problem və konflikt baxımından ölülər dramaturgiyamızın ən dəyərli nümunələrindəndir. Fərqli mövzularda yazılmış digər dramatik əsərlərində də yazışı diqqəti həlli vacib olan ciddi həyatı problemlərə yönəltmişdi. Bədnam qonşuların xəyanətindən doğan böyük faciələr kamança, müstəmləkə zülmü altında xalqın yadilli və yerli ağaların qapazaltısı olması, marifçiliyin milli zəmində inkişafı, Danabaş kəndinin məktəbi, cəmiyyətin əqidə və əməl və əxlaq dünyasının təhlili, dəli yığıncağı, Sovet gerçəkliyinə tənqidi münasibət, ər, onun dramaturgiyasında əksini tapmış mühüm məsələlər idi. Yazıçının yaradıcılığının böyük bir qismini publisistik əsərlər təşkil edir. Uzun müddət baş redaktoru olduğu Molla Nəsrəddin jurnalında müxtəlif qəzetlərdə onun yüzlərlə filyetonu, publisistik məqalələri çap olunmuşdu. Əksəriyyəti satirik məzmunda olan bu yazılarda zəhmət adamının məişət çətinlikləri, cəmiyyətdə mövcud olan ciddi ictimai-siyasi problemlər, mühüm beynəlxalq məsələlər doğru-dürüst şəkildə obyektiv mövqedən işıqlandırılmışdı. Məhz buna görə də yazıçının publisistikası ədəbi və ictimai fikrin inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdı. Fanatizmin, mövhumatın, ətalətin baş alıb getməsi, ictimai inkişafa mane olması Molla Nəsrəddinin cavabı Qəbirdən məktub, baş. Çar Rusiyasının dinə münasibətdə ikiyüzlü mövqeyi və müstəmləkə siyasəti, məzhəb azadlığı, missionerlər, din məsələləri və s. filyotonlarında xüsusi diqqət yetirilən məsələlərdən idi. Onun müxtəlif illərdə yazdığı məqalələr, sizi deyib gəlmişəm, niyə məni döyürsüz filyotonlarında qaldırılan problemlərlə yaxından səsləşir və maraqla qarşılanırdı böyük əks-səda doğurmuş Azərbaycan Cümhuriyyət məqalələri isə millətin və ölkənin taleyi ilə bağlı yazıçının demokratik mövqeyini əks etdirirdi. Publisistik yaradıcılığını Sovet hakimiyyəti illərində davam etdirən ədib tərəqqi, inkişaf naminə nöqsanları tənqid yolunu davam etdirmiş, beynəlxalq mövzuda da kəsərli felyetonlar yazmışdı.